Down to low at the right hand side, of again, I mean, in any normal circumstances, you get a yellow for that. And he's done it a couple of times. Good play initially from Venetius, and <laughs> an interesting clearance. and that goes out of play for a corner kick. That was absolutely bizarre. Yo, you want to see some real speed, bitch? I'll show you some real speed. Nigga! Kara Kapil, Kulikita Neta. aus. Oder was keine 40 Sekunden. Ja. ja. Sehen Sie natürlich auch bei uns und Sie sehen bei uns das Fest. für Sechste. Kurz vor der Pause. Zur Güte allerdings. Den einsetzen muss er sie nicht. 0-0. Jetzt dürfte er schon. Dali Dali ライト

Casa Arriba se viene Colombia, está esperando Rafael Santos Borré en el área dentro. 我我，阿宝，我收到一个信息，系上天俾你嘅，系信差俾嘅。哦，系，解啦。江湖有名嘅大侠先后失踪，我担心系邪恶嘅沈老大搞事。佢揾到一个新方法对付武林，今次可能系功夫嘅末日。我咁难得只学到功夫，所以你。 要搞掂佢。 cuan, cuan, cuan, cuan, cuan, Ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra. Queen, queen, queen, porque tus padres están celos. and Greece, Scotland, Albania, Ireland, Russia, Poland, Bulgaria, Saudi Arabia, Hungary, Cyprus, Iraq, and Iran, there, Syria, Lebanon, Israel, Jordan, Kuwait, and